E aí, Clan Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Doom Eternal. Jogo de tiro em primeira pessoa, sensacional, brutal. E não é pra todo mundo, viu? Vocês, não podem ver sangue, melhor nem começar a ver isso aqui, viu? Quem joga Mortal Kombat, jogou Doom aí, tá acostumado com tudo que vai ser mostrado aqui. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa brincadeira. vai jogar no modo um tapinha não dói. <laughs> Tá em português o jogo. Tá dublado, dublado. É, tá com dublagem em português. Vamos ver a historinha. Inferno na Terra. Contra todo o mal conjurado do inferno toda a perversidade produzida pela humanidade. Muito bem. Nós enviaremos a eles só você. Estripar e lacerar até Estripar e lacerar. Muito bem. Isso aí é Marte? No último jogo, o nosso personagem foi traído pelo pelo Samuel, né? A gente resgatou um item do inferno, que era uma espada. Samuel pegou o item e mandou a gente por, por limbo. Então, vamos ver o que está acontecendo. Mas pelo jeito o plano de buscar a energia do inferno para ajudar Alimentar a terra não deu muito certo. Né? está tipo um castelo voador, é isso? É, é isso mesmo. É rapaz do céu. Estou tomando. Um... Cheio de cicatriz. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Captamos o sinal do sacerdote O Vega tá trocando ideia com a gente. O Vega também é do primeiro jogo. Ele é era uma inteligência artificial que a gente salvou, fez o backup dele. Deve ter visto bondade no Vega. Engraçado. só ouvindo o áudio do povo sendo destruído na terra. para para bagunça. Vamos ver como é que tá os comandos. Está se movimentando bem já. Olha só que gracinha. Os caras deram dano em gente mesmo, Ele dá um socão, o braço dele tá robusto. Já tá o bichinho piscando. Esses... Credo tem esses tutoriais aí no meio que eu achei meio... <laughs> meio sem graça. <laughs> Muito bem. Um milhão de humanos dentro das jaulas. Ele sai simplesmente do, do jogo para mostrar aí o, uma animação e como funciona a arma acontece com a motosserra. Bom, tá aí, né? Vocês já estão, já entenderam do que se trata ali, né? Acredito que essa altura. Tá Tem os secretos, são muito mais chamativos nesse jogo, viu? Não era tão chamativo antes. Dá uma andada, opa, Pegou um murinho aqui, ó. Segredo é encontrado, ó. um pulo duplo já. Olha que bonitinho. Brinquedinho morto-vivo. Tem um mapa também, é muito legal. A gente veio daqui. Vamos brincando, né? Socáveis, ó. Pau. Salto duplo. Esses tutoriais são chatos. Eu acho que dá pra destravar destravar sem desabilitá-los, né? Pra aparentemente não tem nada. Vamos usar isso aqui. <laughs> Vamos usar isso aqui. Tem upgrades de armas, a gente gosta muito de explosivos. Sempre gentil com equipamento. dá pra vir aqui que é de onde a gente veio. Não tem nada pra lá. Eu vou procurar explorar ao máximo. Beleza. E aí tem essas áreas vermelhas que são as áreas com múltiplos inimigos. É interessante que os inimigos eles brigam entre eles mesmo. estão tá? de papel. Quando tiver pouca munição, o que faz? Motosserra. Vamos finalizar esse cara. <laughs> um abraço o outro ali, ó. Dependendo do ângulo que você acerta o inimigo, tem uma finalização diferente também. Isso é muito legal. sempre se manter se movimentando. Eu achei bem legal que tipo, as texturas dos caras, conforme você vai estourando eles, eles vai ficando danificados. Bem legal isso. Teve uma, uma... Olha só, ele pula. Não estou cansado. Sempre que consegue concluir, ele abre aí um, um negócio. Acredito que não tenha nada para ser feito para cá. Agora o primeiro trauma aí do jogo. Minha alma segue protegida. Você não pode. Não sei o que é essa moedinha aí, mas. Aparentemente a gente pode sim. <laughs> é um psicopata do Canduga. Olha só a terra, primeira área de cidade. O bagulho tá zoado, viu? Ali um... O inverno foi Dominação demoníaca Terra foi reduzida em Legal, velho. Não dá pra se errei. É um satanás correndo ali. agora a gente vai andando. modificações não tem como colocar ali. As armas têm... Tá, tá, tá, tá, tá. A gente troca o estilo de arma. Mas eu vou manter o explosivo. Posso até mostrar. Né? Tipo uma rajada, né? Marcador. legal, ele marca no mapa onde a gente tem que ir. Sempre é bom dar uma olhada no mapa, ver se acha algum secreto, segredo, algum secreto. Aparentemente tem algo pra lá. Não hum, parece que a gente consegue alcançar, mas eu vou... não. <laughs> não tem problema cair? pouca munição. Eu vou ter que passar a motosserra no bicho. Tá, vamos pra lá. Não pode perder muito tempo também. Mais munição. melhor da animação é essa mesmo, disparado. Ah, ali ó, aqui a gente vai subir. Aí. Deixamos é o cara morto. Ah, achamos o bonequinho do Dom. Ó. Já quero comprar. Olha é os bichos brigando entre eles, né? Quando você finaliza desse jeito... Você coleta... Quando você finaliza o inimigo de um jeito, você coleta HP. Quando você finaliza com outro acesso, coleta Munição, isso, munição. Tá pronto, fraco. Aqui vai ter uma aranha. Serra mesmo. atira mais, né? O HP desce muito rápido. nada, hein? Tá, agora a gente tem que ir matando os bichos da área para limpar, né? Pouca munição. Mais uma portinha, já tem uma arma ali bem evidente. Cadê essa munição? Hum, tem alguma coisa aqui? Aparentemente não. Aparentemente. Vou subir aqui. Não. Coitado. Novas armas. Eba. Canhão pesado. usar. Ah, download do mapa. Ó. Legal. A gente está na parte de cima, vamos ir, vamos ir. Com o braço bateu. É, bom demais. Opa! Credo. Assumi. Não imagino que dava pra fazer essa animação. Tem umas que são menos brutas. Credo. Sempre com HP cheio. Vamos ver o que temos pra cá. Os frutos do nosso... <laughs> É, não deu muito certo aí os frutos do trabalho, né? Não foi muito positivo, não. Olha lá os bichos. Obrigado, né, beleza. verdade uma parede quebrável. Tem que sempre explorar bem o mapa. Não deixar nada pra trás. Que beleza. A gente já conseguiu três bonequinhos num intervalo muito curto. Pesadíssimo. homem cara, com isso aí, ó. Vender munição. deu estou notificando, que legal. Credo, quebrou o braço do bicho. A gente não tá tomando dano da própria explosão, que eu acho legal. Tem tipo algo. Talvez não seja aqui. Não seja bem aqui ó, o lugar de pegar. Aqui, ó. tem essas vidas extra que eu não tinha a menor ideia para que serviu, mas funciona assim. Ó. Se por acaso a gente morrer, a gente não volta pro começo. A gente foi é revivido na hora. Tá, tá, tá. Talvez em dificuldades maiores. Agora o bichão escala também. Olha que da hora. Agora o bichão escala paredes. Olha. Cai muito mais munição do que a gente precisa. Cai muito mais munição do que precisa. munição com eles. Sem muita munição, é explosivos, não precisa. Ixi. umas bocas pra tudo que é lado, lembra muito um filme bem antigo, trash que eu assisti chamada A Abominação. Deve ter até inteiro no YouTube. Tão ruim que é. Olha só temos aqui, ó. Vamos morrer uma vez pra mostrar o que acontece. Sem combustível. Tá vendo? A gente morreu e fomos revividos. Graças à iniciativa Fusão Infernal da Rua C, assim, a humanidade Deu certo. Aí, agora a gente tem munição. Não dá pra ignorar. A fase é muito grande, é muito grande. Vamos botar micromísseis ou dardos de precisão? Dardos de precisão. Muitos upgrades e muitos bonecos logo de cara é igual da abominação, não é possível que eles vão copiar isso. <laughs> Muito bem, vamos dar uma olhada no mapa. Vamos deixar algo para trás. Ah, deixamos uma vida para trás. Pra voltar lá e pegar. Tentar pegar tudo, né? Tá lá em cima. Essa purificação não tá dando muito certo não, viu? Não tá muito boa. Olha só, bagulho aqui, ó. Tá por aqui, ah, Ali, ó. não falei, mas tem essas páginas. Se você apertar tab, tá, você consegue visualizar, você consegue visualizar um pouco da história, né? Se bem que esse aqui tem até bastante história, né? Os bichos conversam e tal. dificuldade que eu senti na primeira vez que eu passei aqui. Esquisito, né? Medkit. Munição. Granada de fragmentação, use mouse 3 para dispersar. A gente também tem um bagulho no ombro agora, né? Engole aí. Abra a boca. Uh. <laughs> mais arisco, viu? Eles não eram tão espertinhos assim, não. Putz, agora tem esse negócio aí. Vou tentar destruir o canhão dele ali, ó. Aí agora vai ficar um pouco mais fácil. Eu bastante, sabe? O bagulho se mexe. Me dê HP. quebrando um pouco. E aí? Abrimos mais uma área. Nossa, outra vez? Poxa. Sem munição, velho. E se a gente... Ei. Prendeu na porta. Que dó. Uma certa dificuldade hoje de <laughs> acertar. Toma. Certa dificuldade de acertar os, Credo. Tá, abri uma área, vamos dar uma olhada aqui se sobrou algo para ser explorado. Parece que não. Só vamos embora então. Munição nunca é demais. Se bem que é bem limitado, hein? Bem limitado mesmo. Tá ali o bichão. Não tá bom não, viu? Tá, estamos indo pro lado certo. gostaria de agradecer pelo seu apoio durante esta transição. Tá boa essa transição, hein? Tá, tá muito boa. Olha aí. <laughs> Barulho de bolha. É né? pra subir em cima? Não, no mapa não marca nada. perde um pouquinho HP, né, quando cai. Olha, tem uns bugs impedindo a gente subir. Ó, é só confiar que ele vai. Bora, tomamos. que tirar mais ou menos no meio do tronco. Senão o bicho não morre. Mais uma página. Ah, onde a gente está? Vai, isso aqui tem um secreto. deve ter algum buraco no teto pra gente escalar. O bagulho assusta, hein? Tá aí. Segredo encontrado. Olha, trapaças. Que DDQD? Vamos Explorando esta Procura. Duvido. <laughs> Sensacional o barulho. Interrompa o conselho de Ágico. Beleza. Mais uma área daquelas. A música não está muito intensa ainda não. Bola de rosca é demais. De rolha, né? De rosca. <laughs> <laughs> Muito bom, hein? A gente já tá no finalzinho? Meu Deus, ainda falta tudo isso. Credo. Aparentemente não tem nada pra ser feito, senão apareceria no mapa. Sofrer <laughs> aproveitar o presente. mais uma vida extra. Eu tô meio devagar, viu? Perdi a... o ritmo. é que tá aqui? O jogo sabe que você tá meio crítico de munição, então ele meio que deixa você usar a motosserra em inimigos mais fracos. Legal, né? Quando você tá sem arma, ele deixa. Dá uma olhadinha no mapa. Parece ter mais uma vida aqui. Ó, Melhor que nada. Pô, parece que ficou dois segredos pendentes, hein? Baker está possuído. Ele só um portal. Dentro daquela cidadela demoníaca. Marcarei a localização em sua interface. Ah, vamos, né? Agora eu faço outro vídeo aí. A reunião dos sacerdotes infernais está logo acima da sua posição. Minha análise indica que há um elevador no centro desta instalação. Sacerdotes infernais, né? Esse barulho não tá bom, não, essa cantoria. Viagem rápida. Encontrar itens adicionais, concluir confrontos opcionais é desbloqueado perto do final da missão. Oh, que legal! Viagem rápida. Use o mapa. Tem coisa aqui pra cima? Não tem cara que tem não. aqui, uma pulinha. Caramba, encontrei todos os itens. Não precisa de viagem rápida. Eu só acho que a gente não foi muito rápido. A Que diabo é Khan Laker? fora do seu domínio, em todos os aspectos é indestrutível. Fora do seu domínio é indestrutível. Isso não faz o menor sentido. olha, outros amiguinhos como aquele que a gente arrancou a cabeça. Combate! Nenhum homem pode passar pelo portão, isso é... <laughs> Ele trouxe o, o passe. Isso não impede nada! O sacramento desse mundo para a grande Gunmaker será feito. E a energia será restaurada ainda mais uma vez, como foi escrito as almas dos descrentes. Você não vai salvar eles do seu julgamento. Se borraram, hein? Você foi longe demais dessa vez. Não pode interferir. Esta é a chance. Lembra o Samuel, esse bicho aí. pode resistir à vontade de Gunmaker. A pessoa fala em terceira pessoa, é malucona mesmo. Porque era você quem tinha o papel de Aí, ó, exploração. Feito. Por, mais importante, exploração. Todos os três itens colecionados. Trapaça. Não usamos trapaça, só encontramos trapaça. Recompensas, 10.500. Salvar e sair? Salvar e sair. Não, pera, pera, pera. Entre para... Salvar e sair. Bom, um longo episódio de Doom. Achei bem legal. A gente vai fazer a série completa nesse esquema de pegar tudo. E é isso. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga Metroidvania e joga Zend, por algum motivo jogamos Doom desde o começo do canal. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!